бир тектүү магнит талаасындагы терс заряддуу бөлүкчөлөрдүн кыймылын карап көрөлү эгерде бөлүкчө магниттик индукция сызыктарына параллель учса анда магнит талаасы ага таасир этпейт жана ал талаа сызыгы боюнча бир калыпта учат бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы магниттик индукция сызыктарына перпендикуляр болсун лоренц күчүнүн багытын сол кол эрежеси менен аныктайлы колду магниттик индукция сызыктары алаканга кире тургандай кылып коюңуз ылдамдык үчүн сунулган манжалар ошондо ийилген баш бармак лоренц күчүнүн багытын көрсөтөт бөлүкчө терс заряддуу болгондуктан күч карама каршы багытта болот бул күчтүн таасири астында бөлүкчө айланада кыймылдайт талаанын сүрөтүн буралы жана биз бөлүкчөнүн траекторияларын көрөбүз бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы магниттик индукция сызыгына бурчка багытталсын биз бөлүкчө спираль түрүндө кыймылдап жатканын көрөбүз